ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਟ ਅਜ਼ਾਬੀ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੋਂ ਚਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨ ਆ ਡਿੰਕੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀ ਟਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਟ ਕੀ ਫਰਾਂਦੀ ਵਿੱਚ